juga bau kecap नमो माधव नमो माधव ओम वामी गुड़ी बेनो परम गुड़ी बेनो पर पर गुड़ी बेनो परम गुड़ी दुखने कांग गुड़ी कांग गुड़ी मोहन जो पात्र से कांग से बरानो वाले चौम के उन मालो की दिपे नमो ओम कुछ नमो कुछ बेनो कुछ ओम कुछ ओम से माफ जैसे कुछ ओम से जमरे कुछ कुछ ओम कुछ लोग स्वा ओम कमला के लोग मरा के नदी चित्त लोग चंद कुरु देव ताक ने वे चले बिनेगा गांगी जय नमो चिंतन चा चिंतन का गुण कर्म तो आके परम कत में तुम का आदि नारायण देवता या पूर्व कुमार पूजा कर्म परिसम तुम तुम विद्या मम पचोति गणित आदि नारायण देवता पूजा पूर्व का তুম বিদ্যুতম কতবে গণেশ আদি নারায়ণ দেবতা পূজা পূর্বক মা লক্ষ্মী পূজা কর্ম করিতম তুম বিদ্যুতম বিদ্যুতম বিদ্যুতম কতবে তুঙ্গলি সাহায্য নারায়ণ দেবতা পূজা পূর্ব মা লক্ষ্মী পূজা কর্ম করিতম ওম শক্তি ওম শক্তি ওম শক্তি প্রথমে তা করেছেন ওম শক্তি ওম শক্তি ওম ভূ ভূ তত্ত্ব বর্ণ করে দিয়ে বসে দিয়ে মই ধ্যান উপর দাতো কান্না করে দিয়ে করতে পারো ও মা হ্যাঁ? কার নামে হবে হ্যাঁ কোথায় নামাই তো বল বল বল সঙ্গীতা দাস সঙ্গীত সঙ্গীত দাদা মাধব দাস মাঝে কি করছো কাশু তুমি তো এখন আগে দেবে তা পূজা পূর্বক পূজা কর্ম করে juga dah juga dah Nah, kita gitu, tinggal गणवे नमः ओम कतमिति गणित या कत ओडित तमं या तमं कतमिति गणित आदि विजय कर्म कृतम के त्यों के त्यों कतमिति गणित आदि गणित या कर्म कृतम के त्यों के त्यों के ती ओम नमो गणित या कर्म कृतम के त्यों के त्यों ध्यान तम आयतन नैतन चार तम नवतम रतम परिजन के प्राण भगवती वाय नमः तपतम नमः शिवाय नमः ईश्वर नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः శివాయ నమం కరణే స్థితి జాతం తొమ్మిది తమం నిజ తమం నిజ తమం క్రియాకర్మం కలి తమం శక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి దుప్పటి మొమ్మ తీయాలి ఇది క్రియాకర్మం కలి తమం శక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం జరాలి కమ కమ శక్తి ఓం కాల్ కమ కమ కమ పడి కమ నమో మాధవ శివాయ నమః ఆమ జగత్ దివా ఓం ఓం లోకాన కుమారి తంబుజవతి నివేద్యామ కేమ দৌড়বান্ধা করবান্ধা দেখলাম দেখতে পাচ্ছি ঘরে দেখতে যেত মায়ের কোনো দেখছি নাকি আমার সঙ্গে বাজার সঙ্গে গাছ নিতে হতো মাতাম করে মানে কেমন তোমাদের মধ্যে করে দেখতে পারো মালকী দেবে না তোর নম মালকী দেবে নম মালকী দীপম মালকী দেবে না দীপম মালকী দেবে নম কত চিন্তা আদি না দেবে তা যা করে মালকী দিয়া করে তুমি যেতাম মৌরি যেতাম কত চিন্তা আদি না দেবে না যা করে মালকী দিয়া করে মৌরি তোমাকে তোমাকে তোমাকে তোমাকে চিনে নেই চিনে তা করে চিনে নেই आदि नाम गुरु पूजा प्रेत पूजा भगवान को के तो, तो के तो भगवत हर तेरी सेवा नौ बने दी बस जीवन दिया मेरे हाथ पे नाम जी के साथ तीन का कर के नहीं तो तीन आदि को भी दिला तो के तो के तो के तो के तीन है तो तीन का कर नहीं से तो तो के तो के तीन हमारा हमारा हमारा ठीक है हम देगा बोलो धूल जी का नहीं है আর কিছু আছে তো ইয়ে বসো বসো এই দক্ষিণের বসো